बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा नए साल के मौके पर काफ़ी मस्ती में नजर आ रही है और उन्होंने स्विट्जरलैंड में पति निक जॉनस के साथ साल 2019 का जश्न मनाया प्रियंका चोपड़ा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वे अपने होने वाली भाभी सोफी टर्नर के साथ अनोखे अंदाज में वोट का शॉट्स लगाते हुए नजर आ रही है ये इनकी प्रियंका चोपड़ा की ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है